Istana Takeshi. Macam dia buat motor dia Kalau <laughs> pada tit Cukup mandu lah Goyang-goyang <laughs> tayu ya? Oh Kelas paling jauh lah Terus 10 kali lah Oh, no 과 결제하고 Lep pertama Ya sekarang tengah pertandingan berwarna Berwarna Marvel Siapa paling lawa Ini lah. Cuci motor, cuci motor. Apa flash. Cuci motor. <laughs>